Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ JavaScript-ում կա true եւ false արժեքներ, հա, boolean արժեքներ, true եւ false։ Բարձում է, որ JavaScript-ում նաեւ կա truth-ի եւ false-ի հասկացողություն։ Truth-ի ոնց որ true odd, false-ի false odd։ Բարձում է, որ բոլոր արժեքները JavaScript-ում ընկնում են այս երկու խմբակներից մեկի մեջ։ Այսինքն ցանկացած արժեք կարելի է համարել ավելի true, քան թե false կամ ավելի false, քանց թե true։ Ինչպես իմանանք, որ արժեքներն են ընկնում որ խմբակի մեջ։ Հետևյալ ձևով։ Մենք պետք է ուղղակի հիշենք 6 արժեքները, որոնք որ համարվում են false-ի եւ մնացածը true-ի են։ Այդքան բան։ Որ արժեքներն են համարվում false-ի։ Ուրեմն false-ը, false արժեքը, բարձր է իհարկե, 0-ն համարվում է false-ի, դադարք տեքստը համարվում է false-ի, այսինքն ճակերտներ, բայց մեջը ոչ մի բան չկա։ Դադարք տեքստ։ Ուրեմն undefined null-ն է համարվում false-ի եւ nan։ Okay։ Մնացած ուրեմն բոլոր արժեքները համարվում են truth-ի։ Հիմա, ինչի է սա կարևոր, որովհետեւ այս truth-ի եւ false-ի հասկացությունը մենք կարող ենք օրինակ օգտագործենք if-ի մեջ։ Օրինակ այսպես, կարող ենք ասենք, եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ կա ինչ որ false-ի արժեք։ Օրինակ այսպես։ Եթե մենք անենք if a թող լինի, չգիտեմ, alert yay else alert no ինչ որ sense մի բան, չէ՞։ Եթե մենք սա աշխատացնենք, նայեք ինչ կլինի։ Մենք կստանանք no ինչու որովհետև քանի որ սա դադարք է, դադարքը, ինչպես տեսնում եք, համարվում է false-ի, այսինքն ավելի false քան true։ If-ը հարգում է այդ փաստը։ Եվ ընդունելով A-ը եւ ընդունելով, որ ինքը մի քիչ false է, ավելի false-ը քան true, ինքը այս բլոկը չի աշխատում, այլ հակառակ դեպքն է աշխատացնում։ Okay։ Ա նույնպես, եթե մենք ստեղ գրենք ինչ-որ text, եթե հիմա ես աշխատացնեմ, Սա կտա է, ինչու, որովհետև տեքստը, այսինքն ճակատների մեջ եթե ինչ-որ բան կա, եթե ինքը դադակ չի, համարվում է truth-ի, չէ՞։ Կարճ ասած, եթե s ցուցակի մեջ չի, ուրեմն truth-ի է։ Հետևաբար, s if-ի համապատասխան բլոկի կոդը աշխատեց։ Okay, սա շատ օգտակար է։ Հիմա նայեք մի հատ հետաքրքիր բան։ Մենք կարող ենք ասենք ոչ։ Okay դե ոչ գիտենք ինչա նշանակում, ոչ նշանակում է, որ իր boolean արժեքի բանը, արժեքը շուր ենք տալիս, չէ՞, բայց այդտեղ boolean չի, սա սովորական տեքստ է, a-ը այս տեքստն է, չէ՞, բայց ինքը մեկը ընկնում է այդ երկու խմբակի մեջ, կամ ավելի truth-ի է, կամ false, կամ false-ի է, կամ true։ Այս պարագայում, քանի որ ինքը դադարք տեքստ չի, ինքը համարվում է truth-ի, չէ՞, բայց երբ որ իրեն շուր ենք տալիս, ստանում ենք false Այսինքն սա այս not օպերատորը վերադառնում է boolean արժեք, okay? Եվ ինչպես է նա աշխատում։ Ուրեմն նայեք, ինքը ուսումնասիրում է a-ին, ասում է ինքը truth-ի է, թե false-ի է։ Այս բaragայում truth-ի է, չէ՞։ Ինքը դա վերածում է boolean արժեքին եւ շուռ է տալիս նրան եւ ստանում է իր համապատասխան հակառակ արժեքը, boolean արժեքը։ Այսինքն, եթե մենք հիմա սա աշխատացնենք, մենք կստանանք no, okay։ Ինչու էլի, որովհետև truth-ին երբ որ շուր ենք տալիս, ստանում ենք false։ Նույնպես, եթե մենք false-ին շուր տանք, մենք կստանանք true։ Ոչ թե truth-ի, այլ true։ Այդ այդ շատ կարևոր է, նայեք։ Մի հատ էս ճնճեմ։ Եթե մենք անենք b, թող լինի ոչ a, չէ՞։ Եթե մենք հիմա b-ն alert անենք, տեսեք, որ b-ն կլինի true, okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, էլի, որ այս կոդը ինչ է անում, որ A ուսումնասիրում է եւ ասում է մի րոպե, A-ը truth-ի է թե false-ի է։ False-ի է, չէ՞։ Ուրեմն ինքը շուրա տալիս է դարձնում է false։ Հետո սա ոչը, այդ ընդհանուրը շուր է տալիս եւ ընդունում է true։ Okay։ Այսինքն not օպերատորը միշտ միջև աշխատելը նախ եւ առաջ truth-ին դարձնում է true կամ false-ին դարձնում է false, հետո նոր իրեն շուր են շուր է տալիս։ դա, Okay, դա շատ կարևոր է։ Հետևաբար մենք կարող ենք անենք օրինակ այսպես բան։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած արժեքը, որը A-ի մեջ է, եթե նա true-ի է, մենք կստանանք true, եթե նա false-ի է, մենք կստանանք false։ Այս պարագայում սա false-ի է, չէ՞։ Նենց որ շուր տալով, շուր տալով մենք կստանանք իր համապատասխան boolean արժեքը, false։ Եթե ինքը լինի true-ի, օրինակ, չգիտեմ, 900, որը զրոչի, չէ, ոչ են նենը, 900-ը truth-ի է։ Հետևաբար, այս 900-ին մենք կարող ենք երկու անգամ շուրջ տալ եւ ստանանք իր համապատասխան boolean արժեքը, այսինքն truth-ին դարձրեցինք true։ Այսինքն, ցանկացած արժեք, որը բնականաբար կամ truth-ի է կամ false-ի է, մենք կարող ենք վերածենք իր համապատասխան boolean վարիանտին, օգտագործելով ոչ-ոչ։ Ցանկացած truth-ի արժեքը ոչ-ոչով կարող ենք ստանանք true, ցանկացած false-ի արժեքից ոչ ոչով կարող ենք ստանանք false։ Հիմա որ մենք ավելի լավ հասկացանք truth-ի եւ false-ի կոնցեպտը JavaScript-ի, եկեք ավելի խորը հասկանանք or-ը կամ կամը ինչպես է աշխատում։ Եկեք գիտենք, որ սա false կամ true, մենք գիտենք, որ սա կվերադառնի true, չէ՞։ Դե եկեք վերագրենք իջու փոխականի մեջ, Եվ տպենք այդ փոփոխականի արժեքը, alert a։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսնում ենք, որ ստացանք true, չէ՞։ Մենք նաև գիտենք, եթե մենք sense ունենայինք true կամ false, մենք էլի նույնպես կստանանք true, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, եկեք մի հատ truth-ի արժեք տնենք ստեղ, դրա տեղը, օրինակ 99 Եվ false-ի արժեքն էլ ինչի՞ չէ, թող մնա false, մեկը false-ը համարվում է false-ի արժեք, չէ՞։ Հիմա եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կստանանք։ 99, ինչ հետաքրքիր է։ Ուրեմն հիմա ձեզ բացատրեմ օրը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն օրը միշտ նայում է նախ եւ առաջ իր ցախ կողմից։ Եվ ստուգում է truth-ի է, թե ոչ։ Եթե truth-ի է, հենց այդ արժեքը վերադարձնում է։ Այսինքն, այս ամեն ինչը դառնում է 99։ Okay։ Եթե false-ի է, օրինակ եկեք sense անենք, false-ի եւ հետո օրինակ sense։ Եթե false-ի է, ուրեմն ինքը ամիջապես իր աջ կողմինն է վերադարձնում։ Okay, կապ չունի ինքը truth-ի է, թե false-ի է, ինքը աջ կողմինը կվերադարձնի։ Այսինքն, այս պարագայում, քանի որ սա false-ի է, ինքը կվերադարձնի 99, չէ՞։ Եթե աշխատացնենք, տեսնենք 99, ահա։ Եթե բայց սա truth-ի լիներ, օրինակ լիներ, չգիտեմ, 888, չէ՞։ Սա truth-ի է։ Ինքը, քանի որ truth-ը միանգամից իրեն կվերադասնի։ Okay։ Ուրեմն էլի, or-ը ինչպես է աշխատում։ Սկզբից ստուգում է իր ցախ կողմից, եթե truth-ը է, հենց այդ արժեքը վերադառնում է։ Եթե false-ը է, նոր իր աչ կողմի արժեքն է վերադառնում։ Հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք օրինակ false կամ true, ինքը իրականում ընդհանրապես վերադաս տեսնում է, որ սա false-ի է եւ վերադասնում է այս կողմի արժեքը եւ մենք ստանում ենք true։ Նույնպես, եթե մենք ունենայինք true կամ false, ինքը տեսնում է, որ սա truth-ի է եւ ամիջապես իրեն վերադարձնում է նույնպես դրամա նույն նույնպես երբ որ եթե մենք ունենք true true, ելի նույն ձևի աշխատում։ Ինքը ցախ կոմինի արժեքը ուղղակի վերադասնում է, աչին չի են նայում։ Okay truth-ի եւ false-ի արժեքները նի հետ նույն նույն ձևի է բան առնչվում։ Այսինքն եթե սա լինի false-ի sense ինքը քանի որ սա false-ի է կվերադասի աչ թևի արժեքը։ Եթե սա լինի truth-ի, օրինակ, չգիտեմ, yay sense ինքը ամիջապես իրեն կվերադառնար։ Ես հիմա այս բարգայում մենք կստանանք yay։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք Եթե սա դնենք if-ի մեջ, if Եթե sense անենք, մի րոպե, եկեք էս էս անենք, ահա։ Սա եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք yay։ Ինչու՞, էլի, որովհետև այս ամեն ինչը վերադարձնում է or-ի ցախ կողմի արժեքը, որտեղ նա truth-ի է, չէ՞։ Այսինքն սա նույնն է, ինչպես որ sense-ը լինենք։ Եվ սա truth-ի է, հետևաբար իր համապատասխան կոդը աշխատում է։ Իսկ եթե մենք դնենք ստեղ false-ի արժեք, օրինակ սա false-ի է, չէ՞, եւ աջ կողմինը նույնպես լիներ false-ի արժեք, այս պարագայում or-ը ցախ կողմից ստուգում է տեսնում է որ false-ի է եւ վերադասնում է աջ կողմինին, այսինքն վերադասնում է null-ը։ Null-ը քանի որ false-ի է, այս կոդը չի աշխատի, նայեք։ Տեսա՞ք, ալուր չտեսանք, որովհետև բլոկի մեջ չմտա, որտեվ null-ը false-ի է։ Դրա համար, երբ որ սա աշխատացնում ենք, ոչ մի բան չենք տեսնում, okay? Եթե անենք ոչ այս ամեն ինչը, ոչ այս ամեն ինչը, այ հիմա կաշխատի։ Ինչու՞, որովհետև or-ը ձախ կողմից տեսնում է, որ նենը false-ի է, չի վերադասնում իրեն, աջ կողմինին է վերադասնում, հետո այս or-ը null-ին դարձնում է false, և շուր է տալիս նրան, և ստանում է true։ Եվ հետևաբար մենք աշխատացնում ենք եւ տեսնում ենք y։ Okay։ Հիմա սկսում ենք պատկերացնել։ Այսինքն, եթե մենք or-երը կպցնենք իրար, եթե մենք անենք or minus մի րոպե, եկեք էս false-ի դնենք, then or ինչ որ ուրիշ false-ի արժեք, or ինչ որ ուրիշ false-ի արժեք undefined or 8 or false։ Ինչ որ sense մի բան։ Հիմա Եթե ես alert A անեմ, ինչ կստանամ։ Եկեք ստուգենք։ Ստացա 8։ Ինչի ստացա 8։ Դե եկեք հասկանանք։ Այս օրը նախ ցախ կողմից կտես կնայի, կտեսնի, որ սա false է եւ կվերադասնի null, չէ՞։ Այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքը null է, չէ՞։ Հետո այս օրը կաշխատի։ Ցախ կողմից կնայի, կտեսնի, որ false է, կվերադասնի իր աջ կողմի արժեքը։ Հետևաբար այս ամեն ինչի արդյունքը undefined է։ Հետո այս օրը ձախ կողմին կստուգի, կտեսնի, որ false է, կվերադառնի աջ կողմին, այսինքն կվերադառնի 8, չէ՞։ Այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքը 8 է։ Հետո այս օրը ձախ կոմինին կստուգի, կտեսնի, որ truth-ի է եւ հենց իրեն կվերադարձնի, հետեւաբար այս ամբողջ operation-ի արդյունքը կլինի 8 եւ մենք կստանանք 8 Այսպես։ Okay, հիմա հետ բերեմ։ Ահա, alert sense, okay, ու տեսնում ենք, որ սա կտա 8, okay։ Արդեն մոտավորապես պատկերացեցինք or-ը ինչպես է աշխատում։ Հիմա եկեք and-ը ուսումնասիրենք։ Իսկ and-ը ոնց է աշխատում։ Ну, ճիշտ հակառակ ձևով։ Ուրեմն նայեք։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք անենք false, ну, true and true, այսպես, սա մեզ կտա true, չէ։ Բայց եթե մենք անենք sense, ինքը կտա false, եթե մենք անենք sense, ինքը կտա false, եկեք alert անենք այս վարիանտը, կտեսնենք, որ կստանանք false, չէ։ Հիմա եկեք փոխարինենք այս boolean արժեքները truth-ի կամ false-ի արժեքներով, նենց որ եկեք սա դարձնենք false-ի, եւ սա դարձնենք ինչ որ true true արդեն true truth-ի արժեքա, նենց որ եկեք ստուգենք a արժեքը ինչ կլինի։ Nan Այսինքն ինչ է ստացվում։ And-ը or-ի հակառակն է։ Այսինքն and-ը ձախ կողմից նայում է ու ստուգում է։ Եթե false-ը հենց այդ արժեքը վերադարձնում է։ Եթե ոչ, նոր աջ կողմի արժեքն է վերադարձնում։ Okay։ Այսինքն, եթե մենք sense բան անենք, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ truth-ի արժեք, օրինակ 99-ը եւ մի հատ ուրիշ truth-ի արժեք, չգիտեմ, ինչ որ text եւ ինչ որ ուրիշ truth-ի արժեք, չգիտեմ, true, <laughs> ինչու՞ չէ, եւ ինչ որ false-ի արժեք, եկեք եկեք ընտրենք այս ցուցակից, եկեք որը որը ստուգ 0, ինչու՞ չէ։ Եվ true, չէ, true չէ, ինչ որ ուրիշ truth-ի արժեք, եկեք ընտրենք, ես իմ ինչ որ text, hi։ Okay ինչ կվերադարձնի սա։ Եկեք աշխատացնենք կվերադասնի 0։ Ինչու։ Դե եկեք անցնենք, ուրեմն։ And-ը էլի հիշեք, որ ձախ կողմինին նայում է, եթե false-ի է իրեն է վերադասնում, եթե ոչ աչ կողմինի է վերադասնում։ Այսինքն սա, քանի որ սա truth-ի է, կվերադարձնի իր աչ կողմի արժեքը, այսինքն սա, այսինքն այս քանը դարավ ASDF, ASDF, sense, չէ՞։ Հետո այս այս մասն է աշխատում։ Էլի ցախ կողմից ստուգում է, տեսնում է, որ truth-ի է, հետեւաբար աջ կողմինին է վերադասնում, հետեւաբար այս կոդի արդյունքը կլինի true։ True, այսպես։ Հետո է, սա կստուգի ցախ կողմինը, տեսնում է, որ true է, եթե false-իրներ իրենք վերադասներ, բայց true է, չէ՞, որը truth-ի է, նենց որ իր աջ կողմինն է վերադասնում, նենց որ արդյունքը այս ամեն ինչի կլինի 0 Հիմա ինքը էլի ձախ կողմին ինձ ստուգում է, տեսնում է ֆալսի է թե չէ։ Այո, ֆալսի է, ժան ֆալսի է, հետևաբար հենց իրեն վերադարձնում է։ Եվ մենք ստանում ենք 0, okay։ Այսինքն եթե հիմա հետ գնանք, ուփ, շատ գնացինք։ Ահա։ Հիմա եթե ես աշխատացնեմ, էլի տեսնում եք, որ մենք ստացանք 0։ Okay, հասկացանք։ Այսինքն, օրի պարագայում Ձախ կողմինը վերադարձնում է այն ժամանակ, երբ նա truth-ի է, and-ի պարագայում նա վերադարձնում է ձախ կողմինը, երբ որ նա false-ի է։ Մնացած բոլոր դեպքերում երկուսն են վերադարձնում են իրենց աջ կողմի արժեքը։ Այդքան բան։ Այ հիմա մենք հասկացանք or-ը եւ and-ը իրոք տակից ինչպես են աշխատում։ Կարևոր է նշել, որ and-ը նաև հաճախ իրեն կոչում են guard operator, guard ոնց որ պաշտպանվելու օպերատոր։ Ինչ նկատի ունենք պաշտպանելու օպերատոր։ Ուրեմն պատկերացրեք դուք գրում եք ինչ-որ function foo, որը ընդունում է ինչ-որ արժեք, որը object է։ Եվ մենք կարող ենք կանչենք foo-ին ինչ-որ object-ով, որի մեջ թող լինի, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ object, չգիտեմ, nose որը ինչ որ reach object է, որը ունի name, որը ունի mic։ Չէ՞։ Եթե մենք հիմա ստեղ որպեսի alert անենք այս name-ը, մենք պետք է alert անենք ուրեմն a.nose.name։ Չէ՞, եւ ստեղ հիմա մենք եթե սա աշխատացնենք, մենք ստանում ենք mic, չէ՞։ Այսքանը պարզ է։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ այս ֆունկցիան երբեմն պետք է զգուշ լինի, որովհետև բավոր այս տրված a-ը իր մեջ նոց չունենա։ Օրինակ, ասենք թե այսպես կանչենք իրանց։ Ինչ կլինի։ Դա դե այս ժամանակ error կլինի, չէ՞, խնդիր կառաջանա, սխալներ կառաջանան մեր կոդի մեջ։ Հիմա, որպեսզի մենք պաշտպանվենք այդ խնդիրի առջև, մենք կարող ենք անենք sense մի բան։ Ասենք let կամ const name թող լինի a հաստատենք, որ a-ը truth-ի է, որտեղ object-ը truth-ի է, եւ a.knows եւ a.knows.name։ Եվ ստեղ ընդհանրապես տպենք name։ Այ հիմա, եթե մենք սա աշխատացնենք, մենք կտեսնենք, որ կստանանք Mike։ Եթե name-ը չլինի, մենք կստանանք undefined, բայց ոչ մի բան չի ջարդվի։ Եթե nose-ը չլինի, էլի մեր կոդը alert կանի, կստանանք undefined, բայց չի ջարդվի։ Եթե ոչ մի բան պարզ չտանք, ելի մեր կոդը կաշխատի, բայց մենք ընդհանրապես կստանանք undefined, չէ՞։ Այսինքն end-ով մենք կարող ենք ոնց որ ստուգենք քայլ առ քայլ զգուշությամբ, որպեսզի հաստատենք a-ը, քանի որ object-ա, պետքա որ truth-ի լինի, նենց որ իրեն վերցնում ենք։ Իսկ հիշեք, որ end-ը, այս end operator-ը կվերադարձնի ձախ կողմը միայն այն ժամանակ, երբ որ նա false-ի լինի։ Այսինքն այս պարագայում, քանի որ a-ը undefined է, հենց a-ին վերադարձնում է։ Բայց եթե նա լիներ object ինչ-որ, մի րոպե, Ահա, այս օբյեկտը եկավ մտավ SA-ի մեջ, չէ՞։ Դենց որ այս պարագայում A-ը truth-ի է։ Դենց որ ինքը կվերադառնի իր աջ թևի արժեքը, որը .nose-ը, քանի որ nose չկա, ստեղ կլինի undefined, չէ՞։ Հենց որ վերջում այդ undefined-ը կվերադառնա։ Եթե մենք ստեղ ունենայինք դա, բայց name-ը չունենայինք, no problem, ինքը ուրեմն այս արժեքը կվերադառնար, որը կլիներ undefined։ Իսկ եթե name-ը լիներ Mike, այսպես, սա է truth-ը կլիներ, սա է truth-ը կլիներ եւ սա է truth-ը կլիներ, բայց ամեն դեպքում ինքը վերջին արժեքն է վերադառնում, որի արժեքը կլինի Mike։ Այսինքն and-ով մենք կարող ենք ոնց որ պաշտպանվենք։ Հետևաբար հաճախ and-ին կոչվում են guard operator, այսինքն պաշտպանվելու օպերատոր։ Այդքան բան, այսինքն բոլոր արժեքները JavaScript-ում ընկնում են երկու խմբակներից մեկի մեջ, կամ true-ի են, կամ false-ի են։ False-իները հետևյալ արժեքներն են, false 0 direct text, undefined null, nan, մնացած բոլոր արժեքները true-ի են, Այդքան բան։ Հույսով եմ truth-ի եւ false-ի կոնցեպտը բարձր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։